Les flors. No ve cap tren. Puc córrer per les vies i examinar l'efímer equilibri de caminar per una. La proesa m'eixample el pit i així ja torna estable la visió del cel i com es baden tímidament les flors damunt les branques del Sant Manlés, com el ferratge s'alça per entre els troncs, com el capvespre guanya la quietud que a poc a poc retorna. S'extravia la mà i el temps em mostra tot el debat del cop i l'esperança. El tendre blat, un jorn, clogué en l'espiga la servitud de satisfer la gana. S'aturà el pas i ha retornat. I l'arbre, que s'arrencà, pot rebrostar. La pugna mogué la flor cap un esplet majúscul que mostra els noms més estimats i amaga la tasca al fons dels somnis de la casa.